من يعتقد بأن هذه المسيرات وهذه الثورة يمكن أن تتوقف تحت أي ظرف من الضغوطات الأمنية والقمع الأمني سنتان سنتان ونصف والفشل يلاحق الخيارات الأمنية وسيستمر يلاحقها ندعو من اليوم الأول وندعو اليوم إلى الاحتكام إلى العقل إلى الاحتكام إلى المنطق إلى الرضوخ إلى الإرادة الشعبية المحقة في أن يكون المواطن محترم في وطنه احنا مسيرتنا ومطالبنا مطالب شعب كامل من شرق البحرين الى غرب البحرين لا نريد تفرقه عنصريه لا نريد تفرقه طائفيه شعب البحرين محب للمحبه والسلام وهذا ما نتمناه واليوم الدليل على ذلك فيه من اخواننا السنه وانا واحد منهم يعني ما يبينون يبينون نفسهم لكن متواجدين اذا ما كانوا فوق الالف فوق الالفين فوق الثلاثة الاف فاسال الله ان الله يوفقنا يوفق جهودنا وترابطنا لوحده هذا الوطن وشعبه.